کٹھن وقت ہوتے ہوئے کٹھن دور ہوتے ہوئے بھی اس یہ گھر پہ بڑھ آرام سی یہ امس لکن مز امیج ہے یہ لکن مز سک سوسائٹی من بہترین کارکردگی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں ب بکر صبیا میرے خیال میں قیامت سے بھی زیادہ حالات بدتر حالات برپا ہوئے تھے اس وقت جس وقت یہ بات پھیل گئی کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے تو جیسے کہیں آگ لگ جاتی ہے تو کس طرح پھیل جاتی ہے Сейчас смотрим, где вам гайс примеру кунти халтас, мус кунти халтас, мир гайс и кунти лер нунда. Ахилер пуси мус кунти лас, но с того, куда с гязак вам, на как пусть дыр гайс вот зимит. خوش مزاج خوش اخلاق سس وی کور یہ سد سیو گئی دہشت گردی نمبر اک نمبر زو یہ پور انسانیت قتل کر یِتھٮ۪ن یِتھٮ۪ن اِنسان اِنسانَن ہٕنٛز حظ چھِ اَسہِ یَتھ سوسایٹی ضوٚرَتھ